L'organització del Congrés Mundial de Mòbils i el fet que Barcelona sigui la capital de la tecnologia mòbil fins al 2018 estan atraient moltes empreses del sector a instal·lar-se aquí. Tenim l'exemple d'una companyia de Taiwan que ha triat la ciutat com a seu europea davant de França. S'instal·larà d'aquí uns mesos, no serà l'única més, però mentrestant ja han fitxat talent català. Un projecte per instal·lar el pagament per mòbil a Polònia ha portat l'empresa taiwanesa Toro, dedicada a convertir els mòbils en moneders digitals, a crear una seu a Europa per les seves operacions europees. Necessitaven un equip de 10 persones i una ciutat per instal·lar-se. A Barcelona, ni una cosa ni l'altra els ha costat gaire. Veus que aquí les coses cada cop estan... No? Que viene el lobo. Que viene el lobo i sí que això ha fet ...también una mica que que está y ...y bueno, va a buscar también cosas afuera. El hecho de consolidarte en un equipo y de tener más recursos y, de hacer la experiencia afuera, conocer otra cultura, pues es muy enriquecedor. Nosotros lo que nos interesa es encontrar talento, o sea, los sueldos, pues vale, sí, habrá una diferencia, pero no es lo más importante. Ahora estamos en un sector que hay trabajo, hay proyectos, lo que tenemos que hacer es poder reclutar suficientemente, suficientemente rápido. han escollit Catalunya per instal·lar-se perquè la consideren molt competitiva, fins i tot comparada amb Taiwan, on asseguren que els costos laborals estan al mateix nivell. I a més els ofereix els avantatges de ser la capital de la tecnologia mòbil, cosa que ha posat el focus d'atenció en aquest sector i això els posa en contacte amb moltes empreses que es dediquen a convertir els mòbils en moneders digitals.